大家，今天是二月十八号，然后来记录一下今天，因为今天呃，我要先去苹果店拿 AirPods Pro 2，然后会开箱给大家看，然后接下来要要去就是印一些拍立得，对，然后要寄给朋友这样，然后要去买卡片，收集卡片这样，那就让我们继续看下去啦，出发！ 谢谢你，不会不会，谢谢。然后现在来到了那个，就是他旁边的一家法发克，他来印印那个立可得，就是有点像立可拍一张，就把照片印出来，然后想说寄给就是。 曾经在摄影的摄影奖里面出现的人，这样，然后我把作品寄给他们。 跟大家分享一下，刚才发生什么事情。就是刚才在苹果电脑，然后其实我去过新一十三两次，然后第一次是去换电手机的电池，然后那一次就还蛮顺利，就是店员都还蛮细心跟耐心去解释这样，然后就很热心帮忙。然后今天然后我去第二，算是我去第二次，然后我去领我的 AirPods Pro 2这样，对，然后。 其实进去的时候，店员都还蛮 nice，然后还有跟我说，就是尽量不要拍个店员这样，对。然后我就说 OK，然后后来就是给我物品跟那个 L 八八 Pro，然后跟那个店员，他给我商品跟教教我蛮多东西这样，然后也为我解惑，所以那个店员算是对我蛮好的这样。然后后来就是我要出去的时候，结果就发生了我意想不到的事情，就是我直接被拦下来。 然后他就说，就是一直把我拦住这样。对，然后那个店员就是，他就是把我拦住，然后说说你，你有有看到你用那个行动式录影机进行购一这样？那我就说对，真的，就是我只有拍我自己这样。对，然后他，然后他就不讲话，他就一直重复概念，我就一直狂跳这样。然后我就，然后我也没办法，就是一直被困在那。然后。 后来就是，就是过了一段时间之后，另外一个店员才道歉，就说：“哇，他是新来的，不好意思，就是可以走了这样。”就只有那一件事情让我有点点小小的无奈吧，就是对，因为其实我我有真的指示他，然后我是事先讲的，对，那就是可能店员比较不清楚，然后彼此沟通可能有误会这样，对，就有那件事情这样，对，然后就发生那件事情，但是其实那个就是。 交货给我店，有，就人还不错。然后后来那个，就是原本拦我那个人，他后来也有道歉，所以我就想说，嗯，没事这样。好，那刚才就是去完那完 Airpods Pro 之后，然后嗯，去列印了那个拍立得摄影作品，然后买了卡片这样，然后我现在就要来写卡片。 那以上就这就是今天的分享哈，那如果喜欢的话，别忘点赞、订阅、分享，那我们就下次影片见喽，拜拜。